Kwiecień nie byłby kwietniem, gdyby chociaż na krótko nie zmienił nam pogody. Jutro chłodniej, chwilami popada, ale już w czwartek i piątek znów zrobi się cieplej, ale na krótko. Witam Państwa, Marzena Sąkowska. W nocy początkowo w całym kraju pogodnie, ale po północy wkroczy front, który dał sobie znać się w regionach północnych i centralnych. Miejscami zachmurzy się i pojawią się przelotne opady. Najpierw na ziemi lubuskiej i Pomorzu, nad ranem w Wielkopolsce, po południową część Podlasia, a nawet północną część Mazowsza. Gdzie niegdzie możliwe opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na południu. Nieco silniejszy wiatr powieje na północy. W poniedziałek wielkanocny wspomniany front powędruje dalej na południe, dlatego będzie sporo chmur. W wielu miejscach popada deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna. Od Mazowsza po Tatry i Bieszczady lokalnie przejdą burze. Niektóre mogą mieć bardziej gwałtowny przebieg z porywami do 80 km na godzinę z ulewnym deszczem i opadami gradu. Miejscami spadnie 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. W górach popada śnieg. Przed frontem na południowym wschodzie jeszcze ciepło, 19-20 stopni, a może być nawet i więcej. Po jego przejściu zrobi się chłodniej. W głębi kraju 15-16, na wybrzeżu nie więcej jak 7-8. Odczucie chłodu spotęguje dokuczliwy wiatr w porywach na północy do 70 km na godzinę. W nocy z poniedziałku na wtorek chłodny front nas pożegna i prawie wszędzie wystąpią przymrozki, a deszcz zamieni się w deszcz ze śniegiem i śnieg. Życzę Państwu udanego, świątecznego popołudnia i do zobaczenia.